Thank you. 老师您好，我想对您进行一个小小的采访。呃，首先我想问您第一个问题，什么是 HSK 汉语水平考试？那么它是对一个外国人学习汉语的一个考试。这个考试呢，共分六级，这是从一、二、三、四、五、六六级。一、二级是算初级，然后是。 三四中级，五六高级。我想让您谈一下，为什么汉语水平考试现在变得越来越重要？我们那个考试的级别呢，可以证明你的 HSK 水平以外，还有我们可以推荐他们去中国参加中国的学习，那么你的考试成绩是一个凭证。 sing now while we're into the bridge. Shivers as we stand on the brink. Out of nowhere on the verge of tears. Can you feel my heartbeat? It will echo through the years. misty shroud bloody